Ah, okay. Aron mapatingog. Aw, Ang imong isinila, mga pagbilin lang po dihag para inigari na to natay masuot. Kare may akong suot niya sa... Unya, to apo dito isuot ni mo sinubuyan. Ato, arahan ko. Aw. Lain na lang na ang para dire. Pagbilin lang. Among mga